प्रदेश में हुआ है उत्तर प्रदेश में अपने फिल्मी डायलॉग को फिल्मी डायलॉग के मिट्टी से मिला देंगे ये वो डायलॉग है जिन्हें संविधान पर और कानून पर भरोसा नहीं है कोर्ट पर भरोसा नहीं है ये फेक है जाता इनकाउंटर ये जिस तरह की घटनाएं मैंने आपको बताई हैं पाँच छः छः सात और सबसे ज़्यादा उंगली अगर उठी है फेक इनकाउंटर्स में देश में तो उत्तर प्रदेश सरकार पर नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने सबसे ज़्यादा नोटिस अगर किसी सरकार को दिए तो उत्तर प्रदेश को सबसे ज़्यादा कस्टोडियल डेथ अगर कहीं आगे हो रही है तो